Ed eccoci al nostro video sui pensieri. Sì, eh, ma diciamo eh, oggi non pensavo a nulla, eh, cioè pensava a qualcosa ma non con tantissime cose, diciamo, non so se avete visto l'altro ieri il video sulla, eh, in cui ho caricato tutti i preview del mio tributo da Stira l'anno scorso a Strade Perdute, Ebbene, quest'anno appunto sono, eh, oltre al fatto che in generale, come già detto anche in altri video precedenti, sono proprio 25 anni dal film, visto del 97, in Italia il film Lost Highway uscì appunto nel... uscì diciamo nel 28 febbraio appunto 97, ma ovviamente in questi giorni perché poi il 28 non è sempre febbraio, non c'è sempre il 28, anche il 29, a volte non c'è, comunque in questi giorni, primi di marzo diciamo. E ehm, mentre la, la, il tributo dell'anno scorso era basato praticamente su tre tracce I'm The Range, che poi ho reinterpretato in nuove versioni, ma se vedete questo video dei giorni fa, queste nuove versioni di I'm The Range risalgono a un mese fa praticamente, comunque eh, trovate tutta la spiegazione del tributo, di questo tributo appunto in questo video. Poi il secondo pezzo l'anno scorso era una suite su Insensatezzi, di Tom Jobim e poi Fred World, come ultima parte di Angelo Badalamenti, Invece il tributo di quest'anno è basato tutto su, su Angelo Badalamenti. Eh, ora mi si dirà perché non ha interpretato anche delle canzoni dal film, perché qualcuno lo sa, in generale io non amo il genere canzoni, non ho mai avuto un cantante preferito, di conseguenza anche in questo caso non è che eh, mi piacciono appunto le canzoni strade perdute, perché non reputo che i cantanti eh, della colonna sonora non siano grandi, anzi sono tutti grandi cantanti, ma sono proprio io che non amo il genere canzoni eh, piuttosto si può dire che qui non ho mai avuto un cantante preferito, si può dire che ho dei compositori preferiti, però dicevo appunto ho interpretato quindi quattro tracce di Angelo Badalamenti, di cui eh, due sicuro le caricherò, mentre altre due ho meno certezze perché sono pezzi un po' complicati, sono stati da eseguire su un unico strumento, soprattutto uno di questi due, però vedremo un po' Uh, comunque alla fine per come sono fatto credo comunque li caricherò ad ogni modo non so nemmeno se caricare un video unitario in cui inserire tutti i pezzi oppure separatamente però già è pronto il primo pezzo per cui quindi se infatti avete visto il preview all'inizio del video è il primo pezzo che ho interpretato e che comunque ho caricato per ora separatamente quindi credo di caricarli ora separatamente video e poi riunirli in un unico video ma non lo so ancora comunque questo primo pezzo è Haunting Heartbreaking di cui consiglio assolutamente anche la versione originale se non la conoscete. Io confesso, non conoscevo bene questi pezzi, eh, li ho sempre un po' snobbati, o comunque non ci ho mai, non, mai, non ho mai approfondito la colonna sonora di Strade Perdute. Devo dire che li ho ascoltati questi pezzi in questi giorni e adesso ammetto che la colonna sonora di Strade Perdute, cioè di Angelo Badalamenti, eh, secondo me questi pezzi che ha composto sono tra i migliori che ha composto in assoluto anche se è difficile dire questo perché praticamente Angelo Badalamenti non ha mai sbagliato un colpo, secondo me, eh, in tutto, in tutto ciò che ha composto. Eh, in tal senso comunque invito anche ad ascoltare i suoi pezzi che ha composto anche per i film, al di fuori di quelli di Lynch, perché sono veramente delle perle uniche. Poi tra l'altro questo è anche un mese badalamentiano, visto che eh, il 22 marzo il maestro compierà, compierà gli anni, quest'anno se non erro 85 anni. Poi, come ho già detto anche nel video di ieri, il video pensiero di ieri in precedenza, ehm, dirò anche altre cose su di lui perché forse appunto preparo anche altri pezzi tributo per lui, come ho già fatto l'anno scorso, ma poi appunto adesso è ancora un po' presto, ci ritorno nuovamente poi eh, man mano che vado avanti nei prossimi giorni. Il pezzo, lì il video completo ovviamente di questo pezzo eh, interpretato, Hunting Heartbreaking si chiama, sempre in descrizione se vi interessa, per sul resto non sto pensando a nulla, ovviamente come dico sempre, se mi venisse qualche altra cosa in mente l'aggiungo in descrizione. Dunque, have a great day again, a domani!